ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ቆንጆ የሰላጣ አሰራር ጁሲ ከሆነ የዶሮ ጥብስ አሰራር ጋር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። ለሰላጣው ሁለት የዶሮ ስጋ አዘጋጅቻለሁ። ለራስ ሰው የሚሆን ሰላጣ ነው የምሰራው። የዶሮን ስጋ በደንብ አጥቤዋለሁ። ከጎን ያለውን ጮማውን እየቆረጥኩ አወጣዋለሁ። የዶሮን ስጋ ፍሪጅ ውስጥ በረዶ ቤት ውስጥ ነው ማስቀምጠው። በረዶ ይዞ ስለነበር አውጥቼ በረዶን በማቀልጥበት ሰዓት አንዳንድ ቦታ ላይ ትንሽ እንደመብሰል ብሏል። ለዶሮ ማጣፈጫ የምጠቀማቸውን ቅመሞች በጎድጓዳ ሳህኑ ላይ አደርጋቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ lemon pepper፣ አንድ የሻይ ማንኪያ all purpose፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ cayenne pepper። በ cayenne ፔፐሩ ፋንታ በርበሬ መጠቀም እንችላለን። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። አቀላቅዬ ያዘጋጀሁትን ቅመም የዶሮ ስጋ ላይ ሙሉ ለሙሉ እያገላበጥኩ እነሰንስበታለሁ። ቅመሞቹን ሁሌ እንደምናገረው እንደየምርጫችን ነው ማስገባት እንችላለን። መጥበሻውን አግያ አዘጋጅቼዋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ መህል ዘይት አደርግና የዶሮቹን ስጋ አደርገዋለሁ። የዶሮን ስጋ ለአምስት ደቂቃ እሳቱን ከፍ አድርጌ ነው የምጠብሰው ከአምስት ደቂቃ በኋላ ሲገለበጥ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። እንደዚህ ብስል እንዲል ካልፈለጋችሁ እሳቱን ቀነስ አድርጋችሁ ግሪል ማድረግም ይቻላል። የዶሮ ጥብስ ጁስ የሆነው እንዲበስል እሳቱን ቀነስ አድርጌና ከድኜ አሁንም ለአምስት ደቂቃ በስለዋለሁ። መጥበሻው የራሱ ክዳን ስለሌለው በሌላ ተለቅ ባለ የብረት ድስት ክዳን የከደንኩት የዶሮ ስጋ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ ጁስ ነው የበሰለው ሰላጣ በሚሰሩበት ሰዓት እንደዚህ አርጋችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱ ለሰላጣው እዚህ ጋር ያዘጋጀዋቸውን አትክልቶች እጠቀማለሁ። የምጠቀመው ሰላጣ ይሄ ነው። በውስጡ ካሮትና ጥቅል ጎመን አለበት። በደንብ ታጥቦ የተዘጋጀ ስለሆነ ማጠብ አያስፈልገኝም። ከሰላጣው ጋር የማስገባቸውን አትክልቶች አጥቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ከትፌ ሰላጣው ላይ አደርጋቸዋለሁ። የሰላጣው ማጣፈጫ ሰራለው። ለሰላጣው ማጣፈጫ የምጠቀመው ቁንዶ በርበሬ፣ የወይራ ዘይት። ለሰላጣ በጣም ቆንጆ የሆነ የወይራ ዘይት ነው የምጠቀመው። ነገር ወይም ማቼቱና እንጨው ናቸው። በብርጭቆ ውስጥ ያዘጋጀኋቸውን አንድ የሻይ ማንኪያ የቁንዶ በርበሬ አደርጋለሁ። ሁለት የሻይ ማንኪያ ባልሳሚክ ቬነገር። በቬነገሩ ፋንታ ሎሚ ማስገባትም እንችላለን። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይትና አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አድርግና በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ሰላጣዎቹን አቀላቅላቸዋለሁ። ያዘጋጀሁትን የሰላጣ ማጣፈጫ ከላይ ፈሰስ አድርጌ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። ባልሳሚክ ፌነገር የተጠቀምኩት ጥቁሩን ስለሆነ የሰላጣውን color ቀይሮታል። ከለሩን እንዳይቀይር ከፈለጋችሁ ሎሚ አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። የዶሮን ስጋ አነሳ አነሳ አድርጌ ቆራርጬ ሰላጣው ላይ አድርጓለሁ የዶሮ ስጋ በጣም ጁስ ነው የበሰለው በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ሰላጣው ላይ ከዶሮ ስጋ ግማሹንና ግማሽ አቮካዶ አድርጌ በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ አቅርቤዋለሁ። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው። ለምሳ ለራት በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።